最新不動産情報さあやってまいりましたベトナム住みやす芸人 WH 新杉です今回も紹介していただくのはちょっと待って怒ってる怒ってません怒ってませんテンションが上がってるだけですそんなグッと顔してるけど気持ち入ってるだけいや笑顔笑顔でお願いします気持ち入ってるだけです今回も紹介していただくのは、はい、エンナーセットの関本さんですありがとうございます ありがとうございます、ホーチミンの不動産情報なんか最新の情報ありますかはい、はい、えっ、ー、とここ最近ですね、ちょっと,、えーと、マンションが立ちづらくなっているほうがありまして、えーと、来年、再来年とちょっと新しいマンションが出てにくくなるんじゃないかと思いますね、だからこう今現存のものがこう、まあ、普及していくという感じなんですね、ね、はい、そんな中今回紹介していただくのはどこでしょうか、はい、ゆらです もしかしてサービスアパートメントですサービスアパートメントあ今回初めてじゃないですか僕らは紹介するの、そうですねサービスアパートメントはいいいっすもんねもういろいろこう便利なものが揃って、はいあー楽しみこの現地入会 18A って、はいどんなとこなんですかはい、えー、一区中心地、はいえーオフィス街の中にある場所ですねあーだからもう歩いてそのオフィスに通えるという立地の良さ、 ちなみにあの人文社会大学っていう、はい、あそこではベトナム語勉強できますからね我々もそこで勉強したんですあそうなんだ最初僕らもこのウェンティ民会沿いに暮らしてていやもうめちゃくちゃいい場所っていうのはもう知ってますからそうですねじゃあ行ってみましょうか行ってみましょうはいお願いします 綺麗ですね、はい、で日当たりいいからもうすごい明るいですね明るいですね角部屋8階ですね角部屋の8階、はい、これ見てくださいよもう単身者用にはもう十分すぎる靴箱もう大体一人で住む部屋ですもんねそうですね単身者用ですねだからサービスアパート最初僕らも住んでたんですよ、はい、はい、なんか懐かしい感じします <laughs> <laughs> やっぱ家具も全部揃ってるんですねそうですね細かい食器類も全て揃えてくれてますので、もう荷物はほとんどなしの状態でお引越しできますもうだからカバン一つですよねそうですねはいカバン一つ入ったらもうすぐ生活できるす <laughs> はいすごい追加で買うものはありませんマジで買うものないっすかはいちょっと逆に僕買うものじゃ探します <laughs> 逆に、はい、あの電子レンジもありますしねはいシャープさんえー 洗い物を置くのもある、はいはい、準備できてるなでこれだけの収納もあるえー、でも皿とかありますかはい皿とかフライパンありますかあれ <laughs> あれあれああのー、箸、はい、はい、スプーン包丁などはありますよはい、はい おおありましたありましたねありましたねそしてありますねいやこれもすぐ料理作れるじゃないですか、はい、で食材買ってきたらすぐ、はい、こういうのってやっぱねその日本にはないじゃないですかサービスアパートみたいな、ああるんですかね、あるにはありますけど使われてる方少ないですよねああだからなんかこう新鮮だったんですよ僕らも最初来た時に、で冷蔵庫 ですね冷蔵庫もございましてベトナムはね飲料水をやっぱ毎回買わなきゃいけないっていう面倒くささありますけど、ねここはこれ入れ替える感じですか、ね、そうですねこのウォーターサーバーには大きいボトルを差し込んでああなるほどでも水とかもここで注文できるんですもんねそうです、あのオーナーさんに言ったら、はい、持ってきてくださいって、これねやっぱ光がやっぱ最上階だし すごい入ってくるのがね <laughs> 心地いいっすわ、はい、いい出たソファソファありますよ杉本さんはい広いですね広いっすねこれは <laughs> L 字型ですよ測っておきましょうか L 字型が測っておきましょうかはいどうしましょうかちょっと広すぎるなこれちょっと測るの難しいですね座るとこに困りますねこうっすかねはい <laughs> そこそこそうやって座んないでしょあんま どこっちですかねこっちか、はい、こうかで、ね、横になれば、はい、ほらこれは広どいそれは広いよこれは広いのわかる、はい、これ広いこれもうなんだ一人で持て余しますねそうですねなんか友達とか呼んでちょっとしたビールとかねお酒、とね、あの、えー、いろいろ買ってパーティー感覚もできるはあしてテレビもついててでここにも本物を 収納がありますと今ねあの嫁と娘が日本にいるんで、はい、サービスアパートやっぱ恋しいんですよあそうですねだってサービスアパートの良さってやっぱその掃除、はい、洗濯、はい、ついてるんですよねはいこれはフリーですもんねフリーです週に何回とかですかお掃除はい月曜日から金曜日まで毎日毎日はい 洗濯と、あとアイロンがけですね、はい、はい、それは月曜から土曜日まで毎日、毎日毎日ってそんなあるの、はい、そうですねすごいなだからそのおい洗濯物置いといたらもう勝手に取ってってくれて、はい、もう戻ってるってことですよねそうですねそれが毎日はいすごっ あとはシング類ですね、はい、シーツだったりの交換が10日にはい、あもうそれはもう一人暮らしだと十分ですよね、はい、はい、そうですねあとはえタオル類ですね、はい、タオル類が、えーと、月曜日から土曜日まであとはトイレットペーパーもですね、あのなくなりそうになったら提供してくれますえー、交渉してくれるんですか、はい、えそんな有料じゃないそうですねすごっいやマジで本当 カバン一つで来れるとこじゃないですかはいトイレとお風呂来たまず僕浴槽に目がいっちゃいましたよこちら、はい、浴槽付きのなかなかないっすよねそうですね浴槽付き嬉しいですよねやっぱこれ日本人の方が来るためをちょっと想定してとか、はい、そうですねあのここはお客さんが日本人の方多いので、ね、だからあの オーナーさんですか、はい、もう日本語ちょっと話せたんですそうです、ね、だからちょっと困った時はオーナーさんに相談とかもできるってことですね、ね、はあそれは安心だわちょっと測りましょうかはいお風呂の大きさこれもね毎回ちょっと測っとかないとよし大丈夫ですかいや俺は大丈夫だよ ずれてるいやどうなんどうなんその広さとかいやもう2人で入って十分ですよね十分の広さわ、はい、かるでしょ結構広いと思いますこれはえー、杉本さんきつそうです <laughs> だって入ってないもんこうきますじゃあ、はい、そうですねはいほらほらだってカップルだったらそうやって入るんじゃないこれでこうやってそうですねはい <laughs> とここ欲しいと ウォシュレットっていうとちょっと語弊がありますね、はい、あのエコウォッシャーですね日本のウォシュレットって電気の力でお湯を出したりしてるんですけれども、はいはい、ちょっと電気はないので水圧の力で水がこう出てきますね、あじゃあこれをこう曲げればそうですねこのレバーを手前に引くとへえ、まあ、出てきますシャワーが <laughs> でも嬉しいですね寝室お願いします、はあ綺麗 やっぱ綺麗なわ一人暮らしだとテレビ2台ちゃんとあるってそうですねやっぱ2人でも滑る感じしますね <laughs> はいいいな収納あってはあ大きい鏡嬉しいですよ <laughs> ねえうちないから <laughs> そうなんですこれ嫁が毎回欲しいって言ってた 持って帰っていいですか <laughs> 家賃を当てたら <laughs> サービスアパートメントあるあるですよね、はい、こういう金庫がちゃんとあって、はい、まあ知らない人が入ってくることもありますからね、はい、その掃除とかでだからこういうのがあるとあのお金とかパスポートとか取られないで済むというはい、いいですねでベランダもありのちょっとしたベランダがありますね ねあの風とか入ってきてこれでこう空気の入れ替えとかできますからねこちらも、えー、実は天井ファンがありましてあ、はい、これはいいっすね、はい、今だいぶ風が風来てますね、はい <laughs> それマイナスプロモーションや <laughs> そんな激風吹いてたらもうみんな嫌でしょ、はい でもこれがあるなしでねそうです、ね、あの風も感じれるし、はい、だしエアコンをちょっとつけて涼しくなって、はいね、エアコン消して、はい、あの空気が循環するからやっぱ涼しさ残りますよね、電気代をかなり削減できます、確かに電気代節約杉野さんこれなんですかこれはですね、お部屋で不具合があった時にですね、こちらの、えー、iPad を使って、はいオーナーさんに頼めますあ 本当の修理依頼って書いてある、はい、でお部屋番号を入れていただいて、はい、で該当する故障ですね内容にチェックを入れて、はい、まあ、細かいリクエストがさらにあるのであればあここに書いてでリクエストを押せば、はい、もうその日にこう連絡が来る来たりとかするってことですねそうですねはい わこれ便利ですねいちいち電話したりとかしなくていいってことですね、ね、オーナーさんによってはベトナム語しかできない英語しかできないっていう方もいらっしゃいますが、まあ、こちらであれば画像で分かりやすくお伝えすることができます確かに家賃を当てたらタダで借りれるのコーナーありがとうございますさあ私今単身でございますので、はい、ただで借りれたらすごく嬉しいんですそうですよねはい引っ越されますよね そうか迷ってるところだったんで、はい、もしタダで借りれるなら引っ越しますそりゃ今だって家賃払ってますから <laughs> タダで借りれるなら、はい、だから当てさせていただきます、はい、ウェンティ民会の 18A って結構いい場所っすもんね、はい、場所的にすごい日本食屋も多いし、オフィスも近い徒歩圏内にあるし、でまあローカルの飯もありますもんねそこそこあるしだから場所はいいっすね レタントンまでもう徒歩で15分ぐらいですよねそうですね徒歩で15分ぐらいだから、徒歩でも行けますね行ける距離なのよそしてこの家具付きで毎日の洗濯掃除でベッドシートかが1回、これは高いっしょあどうしよういきますいきますせーの750ドル 750結80はいもうそういうなんか50とかの時代は終わった気すんのよね俺 <laughs> やっぱもう刻む時代よ今は多分えこれ50刻みじゃないですかいや刻む時代入ってるよ絶対そうですね780おい80は俺のやつやんお前780 880でしょ780 780 <laughs> はいお願いします じゃあ答えを、はい、正解は850ドルです刻みませんでした刻めよ刻んでくれもうええ加減にせえよええ加減にせえなほんと今の時はええ加減にせえて何も分かっちゃいないよ動産のこと <laughs> 他にもいろいろ物件持ってらっしゃるっていうことで ね、それもどんどん紹介していきましょう、はい、はい、そして皆さんもぜひ気になった方はコメントだったりなせスさんに問い合わせてみてください、えー、メールや電話番号も載っておりますのでそちらに連絡してみてくださいそれでは今回もありがとうございましたさよなら